arma virumque cano troiae qui primus aboris italiam fato profugus lavini aquae venit litora multilet terris iactatus et alto vi superum saibae memorem iunonis obiram multa quoquet bello passus dum conderet urbem in ferret quod deos latio que unde latinum alba nique patris ad qualtae moenia romae musa mihi causas memora quo numina laiso quid vedolens regina deum tot volvere casus insignem pietate virum tot adire labores impulerit tantain animis cae lestibus irae urbs antiqua fuit tirii tenuere coloni cartagi taliam contra tiberina qua longe ostia dives opum studiis quas perrima belli quam iuno fertur terris magis omnibus unam postapita coluisse coluis samo hic illius arma hic currus fuit hoc regnum de agentibus esse si qua fata sinant tum ten dit quo vovetque pro geniem sed enim sanguine duci audierat tiria so quae vertere tarkis hinc populum late regem belloque superbum ventur rex kidio libiae sic volvere barcas id metuens veteris quemmor saturnia belli prima quod ad Troiam procaris gesser ad Argis, nec detiam causi rarum sae vique dolores excideranta animo manet alta mente postum judicium paridis spre taequin iuria formae et genus in visum raptiga nimedis honor his accens super iactatus aequor totu truas re liquia stanna ut quo mitis aquilli archibat bat lungi latio multusque per annos errabant acti fatis mari omnia circum tantae molis erat romanam condere gent